오, 오, 오. Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, seperti ya, apa yang anda lihat hari ini fresh kan? Ah, baju. Baju baru lah. Ini version keempat lah. Tapi ini bukan yang final lah. Dah edit sikit bagi logo ni kecil sikit. Bahagian ni kecil sikit. Adalah sedikit perubahan. So, anda yang dah order dengan kami tu, uh, stay tune sajalah. Akan dapat tak lama lagi. Stay tune. Dan hari ini kita ada unboxing lagi Dan unboxing ni apa? Barang yang consider rare lah Memang dah rare lah sekarang Walaupun barang biasa pun dah rare kan Sebab China dah nak masuk campur Dah nak ban semua tu kan Apapun Sebelum dia betul-betul dah ban Kita dah betul-betul tak dapat barang um, Kita teruskan unbox kita Apa yang ada pada hari ini Jeng jeng jeng Haa Okay So ini brand daripada Fighting Bro ah, FB Fighting Bro. Kalau anda yang biasa modify ataupun apa ah, modify-modify uh, punya kaki tahulah Fighting Bro ni memang biasa dia mengeluarkan part-part yang berkualiti yang memang high end sikit punya part lah untuk modify untuk upgrade. So kali ini dia mengeluarkan Glock dia sendiri iaitu Glock 18C. Okay? Kalau ditulis di sini tengok third generation pistol a high quality for customer, high performance, accuracy and recoil action. Wah. Okay, tengok-tengok sikit dia punya ha ni gas blowback. Lepas tu dia ada suruh hanya boleh pakai 134A uh, ah, only for adult 18 tahun ke atas. Kalau anda berumur 18 tahun ke bawah, beredar sekarang. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao ah. Ciao. Okey. <laughs> Alright, uh, tepi dia macam ni, bawah dia macam ni, selective firing mode. Ah, uh, yang ini dia ada full auto ah. Uh. Yang panggil 18C tu dia ada semi dengan ada full auto. Ha, uh, nanti saya tunjuk full auto macam mana. Sekarang kita buka, kita tengok ah. Uh. Uh, Ah, uh, dia ada lapisan ni. Okay, lepas tu ada user menu. Seperti biasa, ah, user menu dia pakai warna biru ini uh, sliding dia nylon yang sekarang ada kat sini sliding dia besi punya alright kita tengok uh, dia kata pakai gel boa ini bukan BB gun lah ini adalah gel blaster ok kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami ha, tekan sekarang tekan button button subscribe dan tekan butang loceng ting ting ha, tekan tekan ok cuma boleh menggunakan gel boa 7.0 ke 7.2 mm Alright, dia suruh anda rendam jelbor 2 jam sahaja. Okay. Lepas tu hanya boleh gunakan uh, gas R134A. So R134A macam ni ya. R134A ya. Okay. Lepas tu kita tengok dia ada ajar apa lagi. Uh, dia ajar komponen dia. Dia tunjuk lah komponen dia. Dia tunjuk macam mana nak release mag uh, macam mana nak masukkan gearbox dan masa mana nak bukakan plate bawah tu lah sebab kalau anda nak isi gas kena buka base plate bawah uh, ni uh. Ah. ok macam mana nak tarik macam mana nak buka slide uh, ah, itulah ok menu ha? user menu satu lepas tu ada cermin mata yang consider cantik lah ni cermin mata keselamatan barang penting ah ha? sentiasa kena pakai tak kisahlah anda di mana-mana kalau anda main saja gear blaster kena pakai alright lepas tu ada ni ha? ada tulisan glock Ha, ni dia gelbor dalam ni satu pack. Ha, dan akhir sekali kita punya hero ah ha. sebelum tu saya tunjuk ah ha, kotak dia macam ni. okay? Ha, hero kita. Uyo. Wah. Walaupun dia tak adalah seberat sangat tetapi memang tak ringan lah juga. Ha, bahagian slide ni besi ya. Ha. Ini besi ya. Ha. Tengok. Wah. Color dia. Wah. Inner dia warna biru. okay? Memang cantik. Dia tulis made in Austria. Uh. Ah, di sinilah ada selector ah di sini nampak selector. Kalau sekarang macam ni dia semi. Kalau tolak ke bawah dia auto. Ha, nanti saya tunjuk. Alright. So saya tukar angle sikit. Ah, kita lihat secara lebih detail lah. Okey. Okay, so kita dah tukar angle dan sekarang uh, gini dia lah, daripada FB ya, FB selalu kata Facebook kan. Daripada Fighting Bro, okay, G18C. So ini Mac dia, kalau nak lihat, ni Mac dia, dia ada lah detail-detail sikit. Ni ada logo uh, Glock, ada tulis Austria. Bawah ni ada logo Glock, ada 3206, entah apa pin code tu. So kalau nak masukkan gel bomb, memang seperti biasa, masukkan di sini. Ada spring, tolak atas ya. Eh. Alright, dan nah, power base plate ni boleh buka ah. Kalian tekan ni bagi masuk keluarkan yang ni untuk masukkan gas. Alright, so kita lihat pula uh, yang ni. Ha, detail. Ada logo Glock kat sini. Lepas tu 9 darab 19, Austria 18C ada logo Glock. Bawah ni ada dia punya series number. Sebelah sini dia ada made in Austria clock ada ESR315 di sini pun ada tulisan ada carving-carving sikit kat sini dan bahagian atas yang macam ni ni ada marking di sini pun ada dan ni slide ni besi ya. ini memang kepingan besi ya. Ha. dia tak boleh nak sangkut lah sebab tak ada mag ya. ha. nampak tak? Ha. tengok di sini colour dia huh, cantik inner dia memang daripada besi lah saya try masukkan ni ha inner dia ha warna biru inner daripada aluminium yang ni outer pun daripada besi nampak okey oh ni saya dah masukkan gasket cuba kita dengar ha di sini selector ini yang penting ni yang bezakan glock biasa kalau macam ni atas ni dia semi kalau turun kat bawah dia auto sebelum kita mulakan jom kita try lah kita dengar okey ini yang semi ya kita pegang yang ni untuk bagi dia uh, boleh terus shoot Oh, oh, 오! 오! 어떠하? 니 돌아 어떠하? 아, 댕어 tengok 당한색 뭐 그가 먼저 만해. 오! 오, oh habis gas. Okay, boleh lah tembak dalam 3 ke 4 burst lah. Tapi ni gas saya masuk sikit je tadi. Kalau masukkan banyak, uh, lagi bon lagi banyak. Alright, sebelum kita habis uh, nak buat testing untuk FPS, kita ukur-ukur sikit lah dia punya berat Okey, mulakan dengan max saja. Max saja 269 gram, nampak 269 gram. Kalau tanpa max, oh jatuh. Sorry, sorry. Tanpa max 356 ah, 356. Kalau masuk semua sekali dapat 625 gram. Alright. So ini dia. Perasaan di tangan memang best sebab dia bahagian atas ni bersih kot. Ha, dia punya dia punya bunyi ha, nampak wuih ha, ah, nampak oh dia punya marking point oh. ok so memang cantik lah ni depan ni wah nampak tak ok so uh, kita buat close up sikit selepas close up kita pergi kepada FPS testing lah so kita dah sampai sekarang kita nak buat FPS testing ya. So ini saya dah masukkan jailbore. Kalau anda boleh nampak ni memang jailbore ah. 7 ke 8 mm dan disebabkan ini ada GBB. So kita menggunakan um, apa? Jailbore mat lah. Jenis mat yang bukan Meteor ah. Meteor tu Milky saja. Alright, so ni dia G18 kita. Okay, so kita panggil Chrono. Mr. Chrono. So ini adalah Chrono baru. Kalau anda boleh nampak, ini adalah AC 6000 BT ya. Dengan ada Bluetooth kat sini. Sebab yang sebelum tu dia ada masalah sikit. Alright, uh, jom kita mulakan. Sekarang kosong. Oh, sorry. Saya dah set auto. Sorry ya. So sekali lagi. Tak keluar pula. Sekejap, sekejap, Okay, kita buat balik ya. Okey, sekarang kosong. Ini semi. Okey, out. Alright, so kita dah balik ke sini. Tadi anda dah lihat kan FPS dia. So macam uh, feeding ada sikit problem So maybe kena adjust, adjust ataupun tune sikit Apapun uh, dia memang best lah Dan uh, tadi lupa nak bagi tahu, Sebenarnya dia datang sekali dengan Mac lah Satu Mac saja. Dan kalau dah G18C kan Biasa dia sebab ada burst mode Dia ada auto lah So biasanya kena ada um, Mac yang panjang. So ini daripada Fighting Pro juga. Saya tunjukkan Mac yang panjang ah. Ini kena beli asing. Okey. Ha, Mac panjang dia macam ni. Oh. Okey. Dia memang ini yang pendek ah. Ha, ini yang panjang. Nampak tak? Ha. Anda suka yang panjang-panjang kan? Ha, kerah-kerah kan panjang-panjang kan? Ha. Alright, so saya bagi anda lihat kalau dah masuk Mac panjang, ha, macam ni rupa dia. Ha, hebat tak? ha, macam ni rupa dia ok dan mag panjang ni berat dia berapa ah saya try ok jumlah mag panjang berat dia 247 gram 247 gram so kalau mag panjang dia macam ni lah kalau dengan mag panjang artinya anda boleh tembak lebih banyak jabor dan juga uh, anda boleh perlu masukkan lebih banyak gas lah dalam ni Okay, Sekali lagi, kalau anda baru saja mengikuti channel kami dan minat kepada apa yang kami buat, so pastikan anda tekan button uh, subscribe di bawah dengan button launching di sebelahnya supaya anda tidak ketinggalan mana-mana upload ataupun update daripada kami ya. Dan kalau anda nak dapatkan info lebih lanjut untuk model FB G18C ni bolehlah tanya-tanya kepada Sean lah. Dan disebabkan sekarang China dah ada isu sikit so memang tak mudah lah nak dapat yang ni. Okey, apapun kita jumpa lagi pada video akan datang kalau ada dan kalau tak ada kita anggaplah ini adalah video yang terakhir ya. Alright, saya Sean di Pastor kita jumpa lagi selepas ini. Bye bye.